I, eto, ako mi dozvolite, sada bi vam predstavio najvećeg istoričara stare srpske, ne srpske, nego srpske istorije, doktora Ivana Deretića, koji će danas održati predavanje pod nazivom Veneti jednako Srbi. Štocite samo tamo da oni koji su prvi put ovde vide samo nešto, ovo je izjava gospodina Lenka Nikolića iz 2005. jedna sjajna izjava, svi smeju da kažu ono što nisu, samo Srbi ne smeju da kažu ono što jesu to bi mogo da nam ispriča i dr. Teretić, znači da ceo zapadni svet zasnjava svoju istoriju o mitologijama, samo se od nas traži da dokažemo u papiru. I možemo sledeći slajd, a to može da objasni, evo ga, dr. Jovan Teretić, izvolite. Dobro večer i srećno ponovno viđenje. Dobro večer. Hajde da vas još malo gnjavim. <laughs> Ovako, zafaljuju se profesoru Ivi što se toliko trudio i omogućio da nastavimo sa ovim predavanjima za koja postoji jako veliko interesovanje. Ljudi su željni znanja, pravog znanja i ne vole da im neko ispira mozak. Vole da čuju ono što ima smisla i logike i što ima korene istine. Danas smo predvideli da govorimo o Venetima. Vi ste svi čuli ime Veneti, čuli ste ime Venecije, znate da postoji jedan grad koji se zvao, država je bio nekad, zvao se Venecija, Venetija, Venedija, i da danas, na primjer u Nemačkoj, Lužičke Srbe zovu Vindima, Vendima, to znači Venetima, to je malo skraćen oblik, i da se to ime pojavljivalo od prvih istorijskih spisa koji se pojavili u istoriji za neke, neka plemena koja na prvi pogled izgledaju raseljena, rasuta po Evropi i Aziji i onda neki su se sigurno pitali šta to znači, ko su ti Veneti, šta to ime znači, kako se to tu pojavilo Prvi pomen Veneta kao Eneti nalazimo još kod Homera u Ilijadi i nalazi, pominje ih u vezi Trojanskog rata. Ajde recimo da je to bio neki poetski izraz, pa da nije bilo, da kažemo, dokazano istorijski, i onda otac istorije koji se smatra, Herodot, nam lepo govori o enetima ili henetima u predelu, severnom predelu Male Azije na obalama Crnog mora. Od tada to ime se prostire stalno i pojavljuje na puno mesta. Imamo Tita Liviusa čuvenog rimskog pisca koji definiše te enete, on, ovaj, Herodotove, i kaže to su oni veneti, a on lično je sam bio venet po poreklu, bio je poreklom iz Padove. Pa kod njega imamo još i jedan pomen gde on zamenjuje Indi i Vindi, Vindi su takođe veneti, kad govori o nekome hramu, što je malo čudno i mi mislimo da je to neko kasnije prepravio tu zamenu, da to baš nije bila njegova zamena. Imamo George Ravisona, čuvenog britanskog uh, istoričara i prevodioca, koji nam kaže eneti ili heneti su kasniji veneti, da se zna da je to jedno ime, jedan narod, ali ime se izgovaralo na više načina. I onda dolazimo do najvećeg antičkog geografa Klaudijusa Ptolomeja, drugi vek posle Hrista, koji za Venete kaže Veneti su jedan veliki deo Sarmatije. I evo ga, sad smo u punom problemu. Ko su Sarmati, a ko su Veneti? Ako Veneti ispunjavaju veliki deo Sarmatije, kakva je razlika između Sarmata i Veneta? I onda Drugi stari pisci nam takođe govore o Venetima i čuveni naš Dubrovčan Norbini kaže ovi Ptolemejevi Veneti su današnji Sloveni. Za Sarbate znamo da je to iskreno ime Srbe, to Sarbati. E sad, ako su i Veneti, Sloveni, znači i Veneti su, moraju da budu Srbi. Jer se ime Sloven pojavljuje prvi put u šestome veku, tačnije 552. godine. Do tog vremena nema pomena Slovena, svi Sloveni se pominju pod generalnim imenom Srba ili po pojedinim imenima kao i ovi što su Veneti. Evo ovde imamo jednu mapu a, gde ćemo se vratiti na ovu mapu još malo kasnije. Na ovoj mapi vam mogu navesti bar pet mesta gde se pominju Veneti, tamo u Maloj Aziji, ovde na kraju Jadrana, ovde na kraju Galije u današnjoj Bretanji, ispod današnjeg Baltičkog mora. Baltičko more u staro vreme se zvalo Srpsko, Srpski okean, a, Sarmatikum okean, Sarmatski, Srpski okean. Evo ono da bismo još više potvrdili da postoji nesumljiva veza između Slovena, Srba i Veneta. Navešćemo još jednog franačkog hroničara iz 11. veka koji kaže u zemlji Slovena koje Venetima zovu. A onda imamo čuvenog vizantinskog istoričara 14. veka, Laonika Halkokondila, koji kaže sarmatski jezik je isti kao ilirski i kao venecki. To znači da ti narodi koji se zvali sarmati Iliri i Veneti govore istim jezikom. A jezik je bio odlučujući u prepoznavanju naroda, prema jeziku su se određivali narodi kojim jezikom govore. Veneti na Jadranu, ima, evo ih ovde, imali smo tu državu Veneciju koja nije obuhvatala sve Venete na ovome prostoru protezali su se do Bodenskog jezera. I Bodensko jezero se zvalo Lacus Veneticus, Venetsko jezero. Pa je to Venetsko jezero posle prepravljeno na Bodensko, Bodensko jezero, pa od Bodensko na Bodensko. Ova zamena B i V je jedna česta pojava još u grčkom jeziku, ali to su radili i ovi zapadnjaci, često puta su zamenjivali ta dva vokala. I sad smo na pragu da se pitamo, ako se Venecko jezero a, posle prevodi sa Vodensko jezero, kakva je veza između imena Veneta i vode? Malo dalje ćemo vidjeti da ta veza postoji, da je zapravo ime Veneta, Veneti dobili po vodi. Sva nalazišta Veneta su na obalama, na vodi. Veneti u Maloj Aziji su na obali Crnog mora, Veneti na Jadranu su na obali Jadrana, protežu se do Bodenskog jezera, koje je Bodensko jezero, Veneti na Atlantiku su u Bretanji, kada je Julije Cezar osvajao Galiju, ona piše o Venetima u Bretanji kao pomorskom narodu koji je imao jako razvijeno a, razvijeno pomorstvo, čiji brodovi su bili opremljeni sa kožnim jedrima da mogu da plove po Atlantskom okeanu i koji su održavali redovnu liniju veze trgovinske saobraćajne sa britanskim ostrima i sa Skandinavijom. Kod Julija se nalazi i opis borbe osvajanja tog dela Veneta u, u Galiji i taj deo teritorije koji je bio nasljen tim Venetima danas se u Francuskoj zove Departman Van. Van je zamena za Venet. Kad smo našli da, da se zamenjuje van, Veneca van, da je to, da su to sinonimi, isto ime, onda nas odmah vodi daleko na istočni deo Male Azije, na jezero Van, koje je inače bilo poznato a, po prisustvu Srba na pohodima kroz Aziju. Imamo potvrdu imena, opet jezero, opet voda. Ja sam istraživao i filološki sa mojim saradnicima korene tog imena i značenje tog imena. I došli smo do ovoga zaključka. Da se Veneti, kao delo srpskog naroda, pominju uvek u vezi sa vodom, morem, jezerom ili velikim rekama. A onda smo išli malo dalje, da Vidimo imali nešto više nego što su strani neki naučnici bili naveli, oni su vezali a, van sa voda. Međutim, mi nismo baš to prihvatili, iako tu ima neke logike, nego smo to našli drugu jednu liniju, a to je božanstvo voda, ono što se u srednjem veku pominje kao vodovoj, božansko od starih Slovena, božanstvo, vodeno božanstvo, koje, za koje se smatralo da živi u rekama ili morima. I to vodeno božanstvo nalazimo ih kod antičkih pisaca kao ilirsko božanstvo Vendix. I od toga Vendixa, koje oni tumače, našli smo jedan zapis i to je bilo tamo na a, blizu Banja Luke, gde piše Vendix Neptun na latinskom. Znači, božanstvo mora. Vodeno božanstvo. Od tog vodenog imena, tog vodenog božanstva, koje je bilo božanstvo mora i reka, dobili su naši pomorci, oni koji su uglavnom živjeli na vodi, bavili se moreplovstvom po tom božanstvu imenu Veneti pa su ih onda zavisno jeziku naroda na kojima se pominju, pominjali kao Eneti, Heneti, Vindi, Vandi i još dalje. Vandi pa Vandali. U ranom srednjem veku čuli ste za Vandale, ozloglašene rušioce Rima, oni su bili ozloglašeni samo zato što su bili jedna jaka vojna sila, i što je 406. godine jedna jaka vojska, više od 200.000 ratnika krenula iz severne Srbije pod vojstvom Radogosta, njihovog vođe, krenula na Rim. Te, ta vojska se naziva Vandali. Oni su prohujali preko Italije, stigli su do Kartagine stare, do severne obale Afrike, tu uspostavili jedno svoje kraljevstvo i odatle prešli u Španiju, u Iberiju i dali ime Andaluziji, Vandaluzije. Da se ne radi o nema ni jedna slovenska grupa osim mešavine a, Bugari koji su bešavina sa pola Tatari, pola, pola Srbi. Svi drugi su na neki način bili obeleženi pod imenom Veneta. Tacitus, rimski geograf istoričar, opisuje Germaniju i Venete smešta na granici Sujerbije. Sujerbija je Srbija koja je bila Da, da na prostoru današnje Nemačke i granica između Germanije i Sujarbije, Srbije, bila je reka Rajna. Zapadno od reke Rajne bila je a, Gornja i Donja Germanija. Ime su posle prebacili preko Rajne kada je Karlo Veliki uspeo da osvoji jedne delove Srbije, te stare Srbije. Iz te stare Srbije su došli ovi vandali, Ovi vendali, koji su bili strah i trepet i ostali kao pojam rušilaštva, jednostavno oni su, kao i svaki osvajač na svom pohodu, prohujali sa vihorom kroz te kraje. E, istoričar, koga smatruju istoričarom Gota, u stvari on nije to ime potrebio, nego Geta, i Goti su Geti, iako je pod tojim imenom bilo neke mešavine kasnije, Jordan. On kaže ovako, Veneti uglavnom sebe nazivaju Slovenima i Antima. Vi ste čuli da su Anti jedno srpsko staro pleme. E sad, od Sarmata su nastali, on kaže, Veneti, Anti i Sloveni. Znači, od Srba su nastali Veneti, Anti i Sloveni. Slovenima se razvali kasnije gotovo svi Srbi ili jedan deo po jedan deo Srba. A, Jordan nalazi Venete među Dačanima i Getima. Dačane i Gete vežu za predeo stare Dačke, to je današnja Rumunija, zemlja koja leži na Crnom moru i na Dunavu. Opet smo na vodama. Šafarik, poznati istoričar i jedan od erudita, od najvećih erudita slovenskih, kaže, antički autori nazivali su naše pretke Venetima, mada oni sami sebe tako nisu nazivali, oni su se nazivali Srbima. Adam Bremenski 11. veka kaže ovako, Slavija je deset puta veća od naše Saksonije, to je veoma prostrana oblast, naseljena vinulima, koji su se nekad zvali vandalima. Vidite sada evoluciju imena. Venet, vint, vandal, vinul. To znači zavisi od pisca, vremena i nariče jezika. Ime se menja. Postao je jedan grad koji se zvao Veneta, na ušću Odre, reke Odre, to je velika reka, i u svoje vreme značio je kao najveći grad u Evropi. Pomorski grad Luka na Sarmanskom okeanu, koji nosi tako lepo ime Veneta i koji apsolutno potvrđuje naše shvatanje da se to ime veže za more, za plovidbu, za vodu. čuvena, čuveni finski ep Kalavela. Glavni junak u Kalaveli je Vjan, što je očito od van, od Veneta. Imamo još jedan podatak o Venetima vezan za Indiju. Prvo ime koje smo mi dali Indiji, kad smo prvi put došli u Indiju, pod Ninom Belovim, bila je Vindija. Zašto Vindija? Pa kad su oni došli u predeo Panđapa, Panđapa pet reka, u, u kojima dominira velika reka Ind, to jeste bila vodna oblast. I nije ni malo iznenađujuće što su joj dali ime Vindija. Od Vindija je nastala Indija. Indija nije originalno ime, nego je od Vindija nastala. Jedna od čuvenih država srednjeg veka u Italiji bila je Venecija, koja je formirana na predelu Veneta, ovih naših starih Veneta Srba, i koja je značila dosta veliku snagu, pomorsku snagu. Potpuno opravdava svoje ime i po staroj srpskoj tradiciji. Evo ovde se i vidi, ovo jedna druga mapa, a, to je neka na španska, nema veze. Ovaj, šta se desilo da smo mi Srbi u srednjem veku Veneciju, Venetiju nazvali mlecima. Vama je svima poznat taj naziv. Mletačka republika, mleci, mlečani. Sve do nedavno, dok nismo izučavali stari arijevski jezik koji su Srbi odneli do Indije, mi nismo bili načisto šta znači to je. Zašto smo mi uh, venecijance nazvali mlečanima? I onda smo našli objašnjenje. Kad jedan arijevski vladar u Indiji kaže jednom učenom čoveku koji je trebao da ide, da propoveda moral i zakon arijevski, kod nearijevaca, kažemo ovako, idi, propovedaj arijevske zakone i način ponašanja među mlecima. Mleci značilo je na starom srpskom jeziku, koji je bio i na arijevskom, isto značenje, ista reč, oni koji se ne ponašaju prema arijevskim zakonima i arijevskim običajima. To su mleči, to su mlečani. I vrlo interesantno da u srednjovekovnoj Srbiji imamo taj kvalifikativ za Veneciju, koja je pod uticajem Vatikana izgubila to arijevske principe, običaje i ponašanje i Srbi, iako su to bili poreklom Srbi, Srbi ih nazivaju mlečani. Ovo je neverovatan slučaj da je u srednjovekovnoj Srbiji živelo prisutno stari arijevski izraz, način i shvatanje koji je pre 4000 godina zapravo odnet na istok i po kome su se arijevski vladari ponašali na istok. Ja ne znam ko od vas ovde zna šta znači Imenetik na srpskom jeziku. To je prilično izgubljen naziv. Da li neko zna? Ne zna niko. Venetik je pištolj, mala puška. To je kod Srba u 17. 18. veka bio naziv za pištolj i malu pušku, jer su prvo to malo oružje proizvodilo se u Veneciji, u Mnecima. I po tome je pištolj nazivan Venetik. I to je bilo opet deo te tradicije, neke tradicije koja je vezana za to ime. I koja se zadržala u našem rečniku, danas se to malo izgubilo, potisnulo, danas ne kaže niko, evo ovaj policajac nosi venetik za pojasom, ne da kaže nosi pištolj ili revolver, ali u 17. 18. veku Srbi su govorili ovaj nosi venetik. Toliko bi ja večera s vama rekao o venetima, a sad ostavljam vama da vi slobodno me bombardujte pitanjima, do mile volje. Onako kako smo do sada tu radili, hvala vam znači ne. nekim redosadom, hvala vam. Znači, slobodno postavite pitanja, podržite ruku i onda ćemo redosadom ko je kada podigu ruku da postavite pitanje. Gospodin Deretić će odgovoriti. Izvolite možete da se predstaviti da nam podsjetite, da nas da. podsjetite, a? Da, ja sam Mile Bjelovog, pa znamo se ja ranije. Da, da, da, da. Profesor, ja bih imao ta pitanja već zastava neke stvari. Naime, rekao sam pročito da kozaci kada slave dan zastave, da dignu srpsku zastavu pa ljube, pa onda ljube svoje. Tvrdeći da su Srbi najveći ratni svih vremena i da su 4000 godina u vidu javnih, vojska javnih, štitili carstvo, nikad nisu izgubili rat, do da pojede Petra Veliko kad su sam raspustili buvom u Konstantinopolju, to je poznat stvari srednjeg vijeka, pa mi interes je, strašno se bojim, da ta zastava o kojoj mi ništa ne znamo sad se nalazi u rukama Milo Đukanovića, ako to je. I drugo pitanje, druga zastava, kada je Aleksandar Porfirogenit pričao da su grčki i evropski krstaši napali Persiju i kada su Srbi odbili da napadnu Persijance, da su njihovim zastavom videli neki lik nekog našeg Boga. Bojem da to nije ono što mi zovem krsta, krstasti, ovaj, kukasti krst, i da tu zastavu Hitler nije 33. godine prisvojio Njemačku. Je li to isto? Evo ovako. Počet ćemo od ovog zadnjeg pitanja, e, od takozvanog kukastog krsta koji se u narodu tako kaže, u stvari to je svastika na srpskom i arijevskom jeziku, Svastika je stari srpski simbol i on predstavlja izlazeće sunce i penjanje sunca na nebo. To je sunčev simbol. Svuda gde se pojavljivalo sunce kao božanstvo, pojavljivao se i taj simbol i vrlo često, gotovo uvek, prati bognju Serbonu. Najstariji taj simbol Tu svastiku ja sam video na jednoj vazi iz Vinče koja potiče negde 4000 godina pre Hrista. Kogod hoće, neko ode u Vinču, vidjet će svastiku na toj vazi. A, Hitler je to uzeo kao jedan jak simbol, on je znao da su stari Arijevci, koji su stvari bili Srbi, nosili taj simbol i onda on se proklamovao da su oni Nemci Arijevci i niko drugi nije Arijevac nego oni i uzeo je taj simbol. Stiče Kozaka. Ajde prvo da vam kažem nešto o srpskoj zastavi. O bojama srpske zastave. Bilo je tu raznih priča kako smo mi uzeli rusku zastavu pa je okrenuli na, ovaj, na opačke i napravili svoju i tako dalje. Nije tačno. Boje srpske zastave su boje narodne nošnje, antičke srpske narodne nošnje. One dinarskog sistema od Like do Makedonije. Gde imate do pojasa crvenu boju, imate plave čakšire i bere to zluke. Ko je, svi vi znate, videli ste tu antičku narodnu nošnju srpsku, u celom ovom dinarskom pojasu, to su boje srpske zastave. Te boje nisu nove, to su stare boje. Ja znam, a potvrđuje i Vinko Pribojević iz 15. veka koji je bio profesor teologije katoličke da su pojedini rimski imperatori kada bi išli obilazak ilirskih legija obukli tu srpsku narodnu noštu da bi im izgledali ovaj, interesantnije i bliže i da su ih tada Rimljani opisivali kako su se oni pojavili Dalmatikatus, jer su Rimljani to delo nazivali dalmatskim modelom. To su boje srpske zastave. Kozaci, ko su kozaci? Kozaci su jedna vrsta ratnika koji su živeli kao jedna kasta, kao jedan stalež ratnički, ko to je plemstvo mača. Ono što Arapi kažu za Srbe kada su prelazili iz Afrike, danas su njihovi potomci čuveni Berberi, prelazili u Iberiju, Španiju, kažu da su ih vodili, da ih je vodilo plemstvo mača, slovensko plemstvo mača. To, su, to je tradicija getskog staleža, ratničkog staleža srpskog, to su oni geti koji se mnogo pominju, od koji, čije je iskrivljeno ime goti, koji su živeli od mača i osvajanja i jezdili Evropom. Te gete u Skandinaviji nazivaju jetima, Saxo gramatikus kaže jeti, opisujete jete te profesionalne ratnike. Kozaci su direktni naslednici tog staleža ratnika. I onda, ako, ako jesu ono što jesu, a to i jesu, produžetak srpske ratničke tradicije, sasvim je normalno da oni prvo dodaju poštu srpskoj zastavi i tim bojama. Nije bio redak slučaj da su u 19. veku i 20. veku ovaj, kozake smatrali nekim proizvodom srpske ratničke tradicije. I to oni danas i jesu stvar. To je odgovor naš pitanje. Hvala. Hvala. Ja bi, ja sam Gora Milošević, ja, na kontu pitanja gospodina brata moga Srbina, ja bi dodao jednu rusku pjesmu Ovo je Srbine u poker Srbu Srbovati. Vozmi Srb, pridiv stip, šančeku žljati. To je jedna Ruskinja koja je imala mirni temperament, ucenjivala Srbina da se ostavi oružja i da ako hoće ljuda ženu, da ostavi mač i pušku i da ide s njom da žadne pšenicu. Eto, samo to to. Evo, ovaj dama prva, pa vam ste vi se drugi. Ja sam Njegosava Grabovac Lela i radila sam 8 godina na televiziji, bavila sam se naučnim programom i između ostalo pravila sam jednu emisiju o poreklu Srba, naravno naručeno kako su Srbi stigli početkom 6. veka na ove prostore i tako dalje. E, otišla sam u muzej naš, ovaj, vojvođanski i rovarići po nekim mapama, sad ću se vratiti na, ovu vašu, na vaše prethodno izlaganje. Uh, naišla sam na vrlo interesantne mape koje su mi kasnije zabranili da ih naravno i snimim i prikažem i iznesem uopšte, ali sam bila obradovana da uopšte postoje kod nas u Novom Sadu i u našem muzeju, koje su, na primjer, govorile o tom vremenu kada su Srbi bili na teritorijama današnje Nemačke. I našla sam vrlo interesantne koincidencije gde se, na primjer, pokazuje, pogotovo mi je bilo interesantno da je Maltene Crna Gora današnja, sa rekama, nazivima reka, sa delovima oblasti koje su tada postojele u Nemačkoj, prenela se na stara srpska prezimena crnogorska, koja su bila verovatno plemena koja su živela tada na teritoriji Nemačke. Tako da reka Zeta, Bojana, mislim, toliko, sve te reke su postojale tada u Nemačkoj pod tim nazivima. Vrlo je interesantno i ov, ovaj, ja sam to posle napustila kao taj deo, ali bi bilo dobro i taj deo istražiti, zaista je to u to vreme, to je bilo negde 95. 6. godine kad sam ja to pronalazila kod nas u Vojvođanskom muzeju. To, pošto ja nisam imala mnogo vremena, nisam ni imala vremena da pretresam mnogo karata, ali ta jedna mi je ostala u sećanju, naravno, to nisam govorila u emisijama, <laughs> ali evo sada kad spominjete tu temu, bukvalno, je, e, bukvalno su prezimena stara srpska, reke Zeta, Morača, E, ostale kao delovi nekadašnjih teritorija sa Nemačke teritorije. E pa sada ako možete ovaj, nešto više o tom... To je pitanje e, onomasnike, toponima. Da. Toponimi su vrlo tvrdoglavi. Oni se lako ne uništavaju i lako ne menjaju. I a, vrlo su pouzdan put za saznavanje koji je narod bio prvi na nekoj teritoriji. Ako su toponimi na jeziku jednog naroda, neosporno je činjenica i dokaz da je taj narod tu živeo i dao te toponime, pa mogo je doći posle bilo koji drugi, ali to je kapija tog naroda. A, ovo ste dobro zapazili, prenos rek, imena toponima na sebe. Crna Gora je se razvila od 15. 16. veka, ona nije mogla da bude prenosilac od ozgo jer je, bila, jer je nova, nego je na toj teritoriji ostali su toponimi koji su preneti. Ja sam našao prenos toponima sa predela današnje Makedonije, današnje Crne Gore, Hercegovine, Bosne, a, Srbije i a, Podunavlja u, na severne delove. To je današnja Nemačka, Poljska, Češka, Rusija imate kompletno prenos toponima. E onda se vraćamo na a, Nestora Časnog, kijevskog, gde je lepo opisao kako su, on kaže Sloveni, koji su živeli u Iliriji, u Iliriku, to je današnji srpske, srpski predeli, pod najezdom Vlaha, to jeste Rimljana, Latina, koju on naziva Vlasima, otišli na sever i onda je lepo opisao to pleme je otišlo tu, pa se naselilo tu i tako dalje. Imate ceo opis kako su e, se ovaj po, po, pomerali na sever, najviše u vreme kada je Trajan osvojio deo Dakije Ta plemena koja su bila navikla da žive slobodno i ratoborna nisu hteli da budu ničije sluge. Oni su jednostavno napustili te teritorije i otišli dalje gore na sever i gde su došli, oni su dali imena onih reka i gradova koje su imali na matičnoj teritoriji. To je jedna opšta pojava, imamo slobodno, vam mogu reći, e, od, od Atlasovog okeana pa do Sibira, prenos toponima sa ovoga prostora na te strane. Velika reka u Francuskoj Loara u severnoj Francuskoj, ona se jedno vreme zvala Dunav. Kada su Srbi sa ovih predela otišli bili i naselili se na tim predelima, tada su i nas, nazvane Sorbonske planine u tom predelu i ona je osnivač Sorbone, čuvene, to je jedan Sorbon sa predela tih Sorbonskih planina. Da. Izvolite, vi gospodin. Mogu da dodam izvinjenje. Da, izvolite, izvolite. Bilo je znači, 22 predavanja, mi smo se bavili problematikom Germanije. Tu problematiku najbolje obradio gospodin Ivo Vukčević, koji je doktorirao na Santa Barbara univerzitetu u Americi i napisao jednu sjajnu knjigu Reis Germanorum, Populus Slavorum, znači nemački car srpski narod, tako bi prevodio. Da, tako. Ja pokušavam već izvesno vreme da dođem do gospodina Vukčevića, da ga dovedem ovde da održi jedno predavanje. Sad sam uspeo da pokrenem neke prijatelje u Americi na pomoću pretraživača dođu do njega, pošto sam pokušao preko njegove kolega na Santa Barbara univerzitetu, ali nisam uspeo. Prema tome, ako bude sreće, ako ne uspemo sad do kraja juna da ga dovedemo ovdje, onda ćemo se biti na jesen, da održi jedno predavanje baš vezano za tu knjigu i uopšte za to pitanje nekadašnje Germanije, u svojoj ću reći Srbije. Da izvolite. Gospodje. Gospodje. Da, da. Koja je prva zemlja koju su Veneti naselili, mislim, po današnjem nazivu? Koja, koja je bila prva? Prvi put se pominju u Maloj Aziji na obali Crnog mora, na severnom delu Male Azije. To je prvi pomen. Da. Kada prvi? Pa u vreme Trojanskog rata. To je oko 1200 godina pre Hrista. Izvolite. Ne sećam se, profesore, da li ste naveli ime tog vojskovođe koji je vodio onih 200.000 vandala, odnosno Srba preko Italije. Da. Radogost. Da, Radogost. Ja sam pogreško nešto sa Odakar, onda nisam. I drugo pitanje. Pročito sam nedavno knjigu sa sajta, je to skinuto od Dušana Vukotića, možda vi znate. Znam ga lično, da. E, pa on objašnjava da srpska partikula, odnosno rešca bre, znači brat. I kad vam neko kaže, hej bre Srbine, to znači hej brate Srbine. A on to detaljno obrazlaže kako je došlo tagme, ti si mi brat, pa onda neka slova odstranjuje, neka dodaje i na kraju ostalo je bra, pa ono ne znam ma kako se pretvorilo u i postalo bre. Da li ima tu neke istine ili je to... Ima, ima, ima tih skračivanja. Evo, na primjer, ja ću vam reći drugi slučaj, vrlo interesantan. Mi u starom srpskom jeziku kažemo abje, kao pozdrav. Bilo je abje. To su rimljani pretvorili u ave. Rimski pozdrav ave je srpski pozdrav abje. Možemo slobodno ga upotrebimo. Ave, kao svoj pozdrav, nema nikakvih problema. Da, izvolite. Ave. Ništa. Ljutmila. Stefan Lazarević je upisao na spomeniku na Kosovu. Bitka je održana u ovaj 6897. U tom kalendaru sad je 7515. godina. Kaže srpski kalendar stari. Yes. Nijedan nije stariji. Možete nešto u tom kalendaru? To je najstariji kalendar koji postoji. On počinje 5508. godine pre Hrista sigurno je vezan njegov početak za neki veliki događaj, neki veliki datum. Nažalost, mi još ne znamo kakve je to bio događaj da su vezali početak kalendara za taj događaj. Taj kalendar je bio u antičkom vremenu zastupljen kod Srba, pa je preuzet od strane hrišćanske crkve i sve do šestog veka bio je jedini kalendar hrišćanske crkve, a, a onda u 6. veku jedan a, kaluđer srbin Dionisije Egzig, nadimak Egzig, je proračunao datum kad je rođen Hristos i predložio da se kalendar da počinje sa Hristovim rođenjem, a da vreme pre Hrista se računa unazad. I to je prihvaćeno i to mi danas imamo, ali kod Srba to nije bilo odmah prihvaćeno. Mi sve do 19. veka imamo upotrebu ovog starog kalendara. Zato imate u 14. veku na ovom stubu na Kosovu i Vizantija je držala taj srpski kalendar, posle to preračunava to te godine, pa da bi hrišćanska crkva dala neko objašnjenje, jer oni su imali tendenciju da sve potiče od njih i sa njima i da van njih nema ništa. Pa su dali objašnjenje da je to datum kada je Bog stvorio svet. Malo su kratko mislili jer mnogo, mnogo kratko je <laughs> da je to Bog stvarao svet. Dakle, koliko se ja sećam, 5040. godine, šta se desilo tada, vežba, ima nešto ovako, da se i ove godine, ono dolazi u 7000, ajde. Bilo je nešto, mi nemamo, nemamo pouzdani ali nešto je bilo. Tu je bilo uh, Panonsko more, koje to je bio neki potop, pa je bilo oticanje tog mora kroz Đerdap i nešto je u vezi sa tim moralo biti što mi sad trenutno ne raspolažemo nekim dokazima konkretnih da kažemo to je bilo. Izvolite dalje. Izvolite. Benc Aleksandar, student istorije. Pa ja predlažem da je možda ta godina 5000 i neka, da je možda da je uporedimo sa nestokom do 30, sa katastrofom koja se desila sa tim ostrovom, odakle potiče Arijevci, Arijevska rasa, kao i Semiti takođe, možda. Na koje ostrovo mislite? Na Atlantidu. Atlantidu. Na Atlantidu. Da, je katastrofa koja se to nije isključeno. A, nemamo konkretan dokaz, ali to možda uđe kao pretpostavka. Atlantida je locirana najbolje od Diodora sa Sicilije, vrlo ozbiljan istoričar antički. On je locirao tamo gde su sad Azorska ostrva i ostrvo Piko. Što ima neke logike jer Atlantida, Atlantski okean, je u vezi, e, ime, imenično je u vezi. I sad, a, ja nisam u mojim radovima upotrebljavao Atlantidu. Iako me jako mnogo interesovala Atlantida. Zašto nisam? Zato što sam ja kao pionir srbistike morao da se drži dokaza. Ako bi na jednom mestu nešto doneo što ne mogu da dokažem, onda bi rekli, evo ga, vidite, sve je ovako. me. Ja sam se strogo držao samo dok imam dokaza. Za Atlantidu ja nisam imao konkretnog dokaza. Razumete? Imamo kod Platona opis, imamo kod Diodora imamo neke e, tragove tamo, imamo Atlas i okean i tako dalje. Sve je to mršavo za jednu ozbiljnu studiju. Može se pisati istorijski roman. Slobodna mašta, to nikoga ne obavezuje. To je delo, umetničko delo. Ali istorijsko ozbiljno delo to ne može da se... Ja zameram Rusima što oni sad su raspisali u Atlantidi, Atlantida i Slavijani, Atlantida Čekajte malo. Na osnovu čega vi to tvrdite? Čime vi raspolažete kao dokazni materijalom za to? Imate li bar neku činjenicu na koju ćete vi to da oslonite? Negde neki klin na koji ćete to da, da okačite. E to je, ono može da bude. I neki mitološki stavovi i neke, neki tragovi mitološki nas vode prema Atlantidi, prema onome što smo što imamo, što je pomenuto, ali još je rano da bismo doneli neki zaključak. A ako ćemo se držati istorijske nauke kao nauke, ono možemo mi sa pretpostavkom da kažemo da, to je moguće, ima logike i tako dalje, ali da bi, da bi zaista potegli pitanje Atlantide, morate imati malo više dokaza. Samo što je pitanje. Ovo ovaj, je u vezi vanira koji su Blaja mogao u Severnoj Germaniji dato ime vaniri, pa možda da povežete sa Venetima. Jest, jest, jest, oni su ih, a ja sam već ovde napomenuo nekoliko varijanti na toga imena. Evo ti nam vendali, vandali, vendali, pa onda ispade vani, pa vendi i tako dalje, jest. I, I čak i vali. I vali je u vezi sa Venetima. Izvolite. Milan Divjatnik, književnik imaju nekoliko pitanja. Mojsije je dobio deset božih zapovesti na goju. Zašto Arati zovu tu goru Srpska gora? Drugo, poznato je da su Srbi slušali zapadno Rimsko carstvo pod kraljem Odokara, Kadašnji moglo se reći da je bio gradonačelnik Rima, Vasilije, postavio je i rimskog papu, to je 474. godine. Tada su se pojavili i slobodni građani Srbi, Rima, među kojima i vaše prezime sam našao. Treće pitanje. Vidite koliko sam star. Nemojte mi to mi dama, molim vas, nisam toliko star. Treće pitanje sam bio dva puta u Vatikanu. Matija Ili, Vlačan Ilirik, napisao je vrlo interesantnu knjigu koja se može pronaći u našim bibliotekama. To je 16. vek o rimskim papama kao satanama na zemlji. Tadašnji kardinal katolički i glavni bibliotekar Vatikana, Bazilijom, u 11 knjiga od Isusa Hrista do 11. veka, vratio je Matije o prelasku Srba, Hrvata, Hrvati srpsko pleme, iz pravoslavlja na katoličanstvo. Da li ste bili u Vatikanu, da li ste upoznati sa tom knjigom? Ovako, hvala. može, hvala. Ja sam bio u Vatikanu, ali nisu mi ništa dali.